Grazas, presidente. No debate sobre a toma en consideración desta proposición de lei, eu cuestionábame que aporta de novo a proposición de lei de reforma da que falamos hoxe. No esencial, no escandaloso, no que respeta a prevención da corrupción, nada das modificacións concretas que se propoñen no artigo único da proposición de lei na que remite o artigo 8 da lei de 2013 suprímense as travesías rurais sen que se especifique cal é o motivo. Na que remite o artigo 9.1 cal é a diferencia da nova redacción, pois a única diferencia que hai é que no canto de poñer corresponde, ponse correspondelles. A referida ao artigo 9.6 é calcadiño o que había, agás que fixa o que a entrada en vigor é o día seguinte da publicación no DOGA. É dicir, non hai ningunha modificación que xustifique realmente esta proposición de lei. Mencionei as teis propostas para os artigos 8 e 9 só para ilustrar que a proposición de lei é sobre todo unha corrección de erros e propaganda de facer que se fai. Aproveitando, iso sí, para facer desaparecer os núcleos rurais da lei e buscar vantaxes para as concesionarias co Partido Popular seguro xa ten na cabeza. Emendas relacionadas coa seguridade viaria foron rexeitadas. Emendas presentadas en base a un longo debate na Comisión non permanente de Seguridade Viaria, emendas presentadas en base a esas conclusións e que non foron aceptadas ni unha soa polo Partido Popular, o cal me leva a preguntarme para que serviu a Comisión de Seguridade Viaria. Si o Partido Popular tiña xa decidido non poñer en práctica ningunha das conclusións ás que se chegou nesa comisión. Así, as enmendas 1, 2 e 5 falaban de medidas de seguridade. A emenda número 1 supoño que foi reseitada porque pedía algo tan extravagante como que os treitos urbanos conten con medidas que garantan a mobilidade e a seguridade dos peóns. A emenda número 3 establece que nas actuacións nas estradas existentes ou no planeamento das novas se en conta a construción de carrils bicis. Algo que o Partido Popular negase. Temos falado neste Parlamento, na Comisión de Seguridade Viaria, da mm, do perigo que teñen as persoas cando se desplazan en vehículos de dúas rodas e fundamentalmente en bicicletas. Sin embargo, se rexeita todas as enmendas que iban dirixidas precisamente a construir esos carrís bicis ou a mellorar a, a seguridade dos vehículos de dúas rodas tanto nas estradas que xa existentes como a súa construción nas novas estradas. Tamén a emenda, a emenda número 4 que o único que pretende é obrigar a eliminar as barreiras estruturais, tamén foi rexeitada polo Partido Popular. Outras emendas que foron rexeitadas foi a emenda número 6, que pretendía a supresión do atraco que se establece na modificación do artigo 28.3 e que pretende expropiar en base á posible especulación do solo. Unha absoluta inseguridade xurídica para aquelas persoas que, as que se, se é expropiado partes dos seus terreos. A emenda número 7 de supresión do artigo 31 da lei que establece a posibilidade de eh, eh, impoñer taxas que poden ser aplicadas ás persoas usuarias das vías, tal como recollo o artigo 34.1 o a comunicación no noso país, que estamos no extremo, que sair de Galiza é xa un problema a máis, se encarece con esas taxas que o Partido Popular sigue insistindo en poñer na, na lei. A emenda número 8 tamén pretendía ou pretende algo tan increíble como que os pasos subterráneos teñan altura mínima para os novos vehículos de especiais de carga Non sei por que non se recolle elevar a altura mínima cando despois, polo menos na cidade de Vigo, onde temos unha industria metalúrxica forte, os camións especiais teñen auténticos problemas para trasladarse por varios puntos da cidade. Tamén foi rexeitada, mantemos a emenda nova, que se pedía algo tan simple como que se considere cartel informativo aqueles que indiquen áreas empresariais. A, a modificación que se pretende na proposición de lei considera cartel indicativo aquelas das empresas que estén en terreo da empresa, pero non se fala dos polígonos industriais Considero que é importante que estean sinalizados, xa que considero que debería de poñerse en valor e de favorecer e de, de mellorar a, a localización desto, destas áreas empresariais. Tamén foi rexeitada a emenda número 11 que mantemos na exposición de motivos que pretendía introducir un texto tan temerario como o seguinte. Incorporar medidas que garantan a mobilidade de todas as persoas e a maior seguridade nas estradas, tanto para viandantes como para ciclistas, ocupantes de vehículo a motor e fauna salvaxe. Esta emenda foi rexeitada sin explicación, porque esos son os debates realmente que hai neste Parlamento. Se di que non, pero tampouco se argumenta por que non porque a lei non incluye ningunha mellora, ningún tipo de mellora, ningún tipo de medida, ningún tipo de compromiso para garantir unha maior seguridade de persoas e de vehículos nas nosas estradas. En resumo, Unha proposición de lei que é pura propaganda e que a marxen das campañas sobre seguridade viaria non só non achega ningunha novidade para cadar unha maior seguranza nas nosas estradas, senón que ademais foron rexeitadas todas as emendas que incidían nesta cuestión. Polo tanto, lamentamos que novamente o Partido Popular perda a oportunidade de tomar medidas en algo tan serio tan tremendamente serio como é proteger a vida dos galegos, das galegas e de todas as persoas que circulen como peóns ou como condutores polo noso país. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez.